да. Какое звание? Старший лейтенант. Сколько платили на контракте ну, в Украине? Не знаю, я только в сентябре заехал. Я понял. А, когда заехали? 27 27 сентября, да? да? А какое направление? через Луганск, я так понял, что на Харьков. На Харьков. А когда взяли плен? 29-го. Через два дня, да? Сентября. А какой населенный пункт? Где-то в районе Орлянская или Орловская. Угу. Обстоятельства? А, заехали, ну, то есть проехали поворот. А, и заехали в село Петропавловское. Там сразу попали под обстрел. Ну, то есть попали под обстрел, но заехали в сам населенный пункт в районе площади, там остановились. Вот спрыгнул с БМП, э, из ребят моих уже там, то есть никто не шевелился, кто был на броне. Вот. Оказался медицинскую помощь и потом перепрыгнул через забор, пытался огородами выйти через ну, на окраину деревни, чтобы выйти из поселка с этого. Вот. Потом попал в плен и к иностранным, ну, иностранный легион там был. С Германии представитель был. Ну, вот они меня взяли. Иностранцы, да? Да. И, э, ну, сколько денег обещали платить? Ну, то есть, э, э, эти же, я не верю, что эти вещи не обговаривались. Ну, там говорили вроде как два оклада, а, 4 200 в сутки, ну, где-то 4 тысячи. И когда... Ну, это плюс, плюс к окладу еще 4 200, да? Да, да. И то есть это суммарно сколько выходило? Более 200 тысяч, 400 где-то, да? Нет, почему там, в районе 250, может быть. Угу. Ну, это... Нет, вообще так два оклада, там 36 в районе. Ну, смотрите, 4200 в день, э, в месяц это 120 тысяч. два оклада по 36, 30, 30, 60, 72. 130 да, это, ну, это более 200 тысяч. Ну, в районе, да, 250 где-то так. Да, понял. Вы сказали, вот там представитель Германии вот сделал, да? А да. как вы поняли, что это представитель Германии? Ну, он сказал. Он сказал, на каком языке? А там с ним, я так понял, что кто-то с Украины был, угу. он переводил. Ну, поним, ну, то есть вы типа, понимаете, что это не наемник. У нас есть иностранный легион официально, да. где воюют иностранцы. Ну вот они сказали, что с иностранного легиона. Да, да, да. То есть это не наемники, так, например, как э, могут воевать в России. Это официально все, они в рядах ВСУ. Это оно как бы законодательно, законодательно закреплено. Э, хорошо. В армии сколько уже? Ну, с 2018. 18 -го, да? А до этого... Э, Учился. Ну, высшее образование? Да. Э, э, какое? Радиотехника. Радиотехника, да. А какие вы войска? Ну, вообще до этого служил в радиотехнических, угу. а сейчас в мотострелковых. Это связь, да, радиотехническая? Ну, радиолокация. Радиолокация, да. А мотострелковые, то вы... Пехота. Сколько под вами людей было? Я замполитом был. А, вы, вы даже замполитом, да? Да. Угу. Что вещали солдатам? Да ничего не успел повещать. Часть только сформировалась, и нас сразу сюда закинули. А из кого формировалась часть? Добровольцы. Это реально добровольцы были? Да. Ну, ну, это если взять, то у вас как бы, ну, с точки зрения там, россиян, у вас очень важ, важный пост был, да, вот так как бы держать дух добровольцев. Ну, замполит. Ну, ну, ну возможно. Но ну, только... вы же понимаете, как, как бы, как, как, ну, как дух войск это важно, правда? А вы как бы, ну, ну вот винтик, главный винтик этого духа. Я же вам ответил, кто я по, ну, по образованию. А почему поставили на этого на замполита? Ну, вот так получилось. Денис, даже не могли там сказать, что ну, блин, вопрос тоже как бы задали, то, что у нас даже вусовка не подходила. Ну, а что не подходило? Вуз, ну, то есть вуз, по которому я проходил ага. службу, технический. Угу. А, и замполит это, ну, вообще другой вуз, то есть не подходил. Ну, это же, ну, ну это, грубо говоря, это пропаганда в войсках, правильно? Ну, все равно как бы это. Получилось так, что стал замполитом. А, а когда признач... Э, назначили замполитом? В августе. В августе, да? Да. А из чего выходили типа? Не понял. Из чего выходили, чтобы, ну, то, то есть, Торле э, назначить замполитом? Ну, так сложилось, сложились обстоятельства. Вот. Ну, ну, например, ну, просто мне это очень интересно, ну, как бы у русских проходит. Ну, кто вас вызвал, да, и сказал, Денис, будешь замполитом? Нет, меня, то есть, с одной части перевелся в эту часть, угу. то есть, ну, предложили, то есть, переводом на замполита. Ну, то есть для меня это тарифный разряд тот же самый был. Грубо говоря, равнозначная должность, только mm-hmm. спектр маленько другой. И, по деньгам то же самое, да? Нет, Или больше? по деньгам меньше. Ну, потому что до этого на Дальнем Востоке служил. А да. где? А, Приморский край. А, в Приморском крае, да? да. 18 -го года. Вы в Сирии не были, правильно? Нет. Потому что вы, да... А жена как вообще, ну, типа, восприняла то, что э, пошли в Украину? Ну, не совсем хорошо. Ну, что значит это не совсем? Ну, не знаю, там кастрюли била по голове или как? Да нет. Но ну, был скандал дома? Нет, не было. Она не было? в отпуске была. А то есть не сказали ничего, да? Почему? Сказал ей потом. Когда уже в Украину зашел? Нет, перед тем, как перевестись. Я понял. А вообще, вот, Денис, вот э, в жизни, вот высшее образование и так далее, радиотехника, это ну, как бы не самое, ну, это может быть достаточно востребовано как бы, образование и так далее. А, э, кроме Краснодарского края, где-то еще были? Красноярский. Красно... Извините, Красноярский. Да, где-то еще ездили? Ну, в Калининградской области был. А вот в других странах где-то были? Нет. А почему? Да, у меня как-то и желания даже нет. В смысле? Ну, Что, мир посмотреть, себя показать? Я лучше бы Россию посмотрел. <laughs> Я понял. А вот, э, ну, замполит был... А вот какие тезисы замполит должен был э, это, толкать личному составу? Ну, я же технарь, какие тезисы? Я да, ну, типа, это, это типа должность тупо, да, поставили? Ну, ну что там да. нету какой, ну не знаю, там какая-то летучка, давайте что там разберем, да? Нет, не вот было такого. нацизм. Нет, вот, не было такого. <laughs> Не было? Нет. Вообще не Ну хорошо, вот там защита русскоязычного населения, тезисы разбираем, бум-бум-бум-бум. Вообще не было никаких собраний там, то есть, грубо говоря, собрали людей, как набрали там, начали какую-то подготовку с ними проводить там на полигоне. Ну а я там бумажки делал, разбирательство. И все. Yep. Короче, ясно. А вот э, заход в Украину. Вот как для замполита, да, для вас это СВО или война? Ну, как вам говорили, СВО. А для вас лично? Давайте вот все вопросы, которые я ставлю вам, просто как человеку, как личности. Ну, вы же не баран, Денис. Ну, да. Ну, вообще, как бы, ну, больше к СВО. Ну, а по факту она получается уже как война. А вот чем, например, разница СВО и в войне? Давайте так, я еще уточню вопрос признаки войны и признаки СВО. Ну, специальная военная операция, у нее масштабы, наверное, будут другие. Э, Якоже, чем когда начинается война уже полномасштабная. Хорошо. Какая группировка была сконцентрирована и зашла в Украину? Вы знаете цифры? Нет. 150 тысяч около границ было. И зашло с, с разных сторон. Это СВО? не знаю. Выстарлей, Выстарлей. Возможно. Ну, Выстарлей. Ну, да. <laughs> То есть вы не простой рядовой. Ну, то есть 150 тысяч сконцентрировано около границ и зашли с разных направлений. Херсон, Донецк, Луганск, Харьков, Киев. Это СВО? Ну, я не готов сказать, потому что я не знаю, сколько вот смотрите, на самом вы деле мне... заходило. Да, смотрите, вы мне можете легко сказать. Ну, это типа нормально. Любомир, я боюсь. У нас там дома ФСБ, у меня жена и дети, и дочь. Это нормально. Ну, то есть, я просто боюсь это сказать. Все. Якобы вопрос снимается, мы идем дальше. Давайте дальше. Дальше, да? Хорошо. Э -э русская русскоязычная, защита <laughs> русскоязычного населения, а вопрос как замполит. Я же, ну, говорю, то, ну, что ну, как бы по хорошо. замполитству я не занимался этим. Хорошо, а вы верили вот эту всю бодягу, которую говорили в России? Э, ну, видите, как бы я особо телевизор не смотрел, а радио не слушал. То есть... Ну, боев, боевой дух там вот в этих войсках как-то поднимали. Ну, хорошо, были какие-то замполиты, что там вот эту телегу толкали? Да, в нас, ну, то есть, где я до этого служил, там вообще не было замполита вроде. Хорошо. Только в БТР. Ладно, что такое НАТО? НАТО? Ну, это получается группа стран, в которая входит в НАТО. Как переводится НАТО? Националистическая. Ну, не знаю. Не знаете, <laughs> Буква N это не националистическая. Ну. Кроме, кроме русского языка владеть еще каким-то? Ну, английским так, на уровне там, словарь читать. Там. «Нас» — что значит? N-O-R-T-H. Не знаю. «Нейто». Может, «Север»? Ну, может быть, «Северная», да. «Северно-Атлантический». А, атлантический Союз. или что? Может, альянс. Альянс. А для чего они объединились, эти страны? Я больше технарь, ну, чем вот эти вот. <laughs> Есть... Денис Вастерлей, ну, русской армии, младший офицерский состав. Так а я служил же в, это, в технических войсках. Так не, не, не, не, ну я это но... Ну. понимаю. Нет, Денис, я это все понимаю, но вы, вот для чего я это все спрашиваю, да? Вот вы не знаете, что такое НАТО, да, даже расшифровать. Но здесь же вот эти все там, вот Скобеева, знаете, кто такая там Симоньян, вот этот Соловьев. На Берлин, на Киев, Будем бомбить Америку! Будем бомбить НАТО! О, я как бы телевизор не смотрю. <laughs> Нет, ну, <laughs> ну вы же знаете, что там вещается, нет в соцсетях? Особо не смотрю. Ну, Хорошо. Что делаете в Украине? Так же самое, как и все. Ну, не все. По не, приказу, не, не, не, грубо не, говоря. Не, смотрите. Как далеко вы, как старлей, готовы зайти с приказом? Ну, то есть был приказ то есть, ну хорошо, да. командир, короче, говорит, убей. Ну, грубо говоря, да, так получается. То есть, Сделали ну, бы. Ну, если, ну, то есть пошла вот эта спецоперация, то есть, ну, как являешься участником, то есть ты являешься участником боевых действий уже. Убивали. Ну, я нет. Но убивали бы, если нужно бы ну, было. Видимо, да. А что вы чувствуете, когда со мной разговариваете, когда я вам задаю вопрос? Ну, чисто по-человечески. Ну, в плане, что... Ну, Не, вот, вот ваши чувства чисто вот личные, человеческие, когда я с вами вот общаюсь. Ну, беседуем, разговариваем. Ну, удобно, неудобно, а вот ну, там. Так, не совсем. А почему? Ну, не знаю. Потому что я украинец? нет, может, потому что, ну, как бы, э, мало знакомый человек, то есть под камеру общаемся, то что. Ну, она вас стесняет? Ну, возможно, да, не фотогенично. <laughs> Да нормально у тебя-то я немного не фотогеничен. У вас все нормально с этим. Ну, ну типа, не, не пытал никто перед этим, не пытает? Нет. Покажите руки, что вы... Ну, а руки, а что их показывать? Да не, может, к, этому к току подключено, да? А, да. Ну, ну, яйца не будем на камеру, что <laughs> там все нормально. Я понял. Э, ну, возвратитесь и снова пошлют сюда. Зайдете дальше воевать? Да нет, навряд ли уже пошли. Почему? Ну, сейчас контракт закончится. Но ну, все равно мобилизация идет. Да нет, там вроде кто в плену был, то есть уже не отправляют. Почему? Ну, типа обработано или что? Ну, возможно. <laughs> Ну, с вами кто-то работал? Ну, разговаривали все. Ну, то, что разговаривали. Там. Не, ну там в плане, не знаю, там какое-то ну, влияние психологическое, психиатрическое. Нет. Ну, как бы все равно сейчас же это там нам рассказывают, то есть про историю Украины там рассказывают, ну, то есть такие вот. Это отдельная нация? Украинцы Украина? другие? Да, я еще не совсем все понимаю. Там просто на, ну, на украинском говорят. То есть я не все понимаю, что говорят. Хорошо. А бандеровцев слышали? О бандеровцах? Ну, слышали, что он там был красным командиром, командиром полка там. Ну, так про него <laughs> ну, рассказывали. Ну, тоже. Не, в России. Что говорят о а, Бандаре в России? В России? В России я про него особо не слышал. Не слышали, да? Нет. А вот домой возвратитесь, там, приедет Россия 24, вернулся герой, Денис, там, ордена, туда-сюда. Да почему? Какие ордена? <laughs> Ну а что, ну так тоже буду быть. Будете на камеру говорить, что там вот сидел у Любомира, пытали у Любомира. А правду сможете сказать или нет? Что ничего не было, Любомир нормальный тип. Смогу. Сможете? Да. Потому что те, что возвращаются, то говорят все по-другому. Ну, не знаю. Ну, Саш Бажи, можешь постучать и сказать, Денис? Нужно там будет сказать. Не знаю, я с ними не общался. Со ФСБ? А может, вы общаетесь еще? Боитесь? Нет, что бояться. Нормальные ребята в ФСБ? Ну, увидим. <laughs> Не верю. Я думаю, что СБУшники украинские более приятные. Скорее всего. Хотите что-то сказать мобилизовывая? Вот тех, которые мобилизуют сейчас. Вот вы на том управляли. Да нет, это же выбор их, то есть выбор каждого. Как закончить войну? ну, это не нам решать, то есть там сами они, ну, выше будут решать руководители. Денис, вот у вас погоны старлея. Ну, вы не верите в УД офицер, младший офицерский склад русской армии. Да, это какие-то люди что-то должны думать, потому что не людьми управляют и так далее. Вот вы говорите, это должны решать другие. Вот вы пришли под руководством других, вторглись в другую страну. Ну, это оккупация, да? Вот то, что вы делали в другой стране. Или вы считаете, что Украина – это как бы часть э, русского мира? Ну, там же по-разному говорили. Да, вообще. Денис, ну, ну, мы, ну, ну вы же, ну послушайте, ну вы как-то смогли выучиться, создать семью в жизни и так далее. Вот зачем вот эти все вещи там, там говорили по-другому? Вот, вот вы как думали? Может быть, то же самое думали? Вообще, то есть изначально же там, то есть Донецк, Луганск угу. освобождать, ну, то есть собирались, то есть как бы они вышли из состава Украины, вроде как сами добровольно, то есть вот. То есть все началось же с него. А вы должны были освобождать Донецк, Луганск? Ну. Так как он, ну, вы же говорите, что он вышел из состава от кого? Ну, я согласен, что если бы помогли от самих себя там избавить, то да, я согласен. От кого Донецк, Луганск? С 2014 года это не подконтрольная территория Украины. От кого хотели освобождать Донецк, Луганск? От самих себя? Нет. От кого тогда? Не, то есть не от кого. То есть, ну там, блин, по телеку же там показывают, то, что там одни бомбят, другие. То есть особо-то откуда ты узнаешь вот эту вот информацию? что на самом деле происходит. Хорошо, ну пу пусть даже так вот бомбят. Вот нафига русским проблема Донецка и Луганска? Донецк и Луганск это какие территории? Чьи? Нам Украины были. Ну, то есть вы бы во все страны полезли, где, например, там какая-то движуха идет? Ну, что-то там в Финляндии случилось, что русские тоже будут заходить или как? Не знаю, не готов сказать на этот вопрос. В Китае тоже будут заходить, если что-то не то? В чеченской компании кто участие при, принимал? Там много кто. Кто? Какие страны еще принимали в чеченской компании? В чеченской? Да. Также западные страны тоже принимали участие. Кто? Ну, кто именно, я не скажу. Ну, кто? то есть... Ну, ну, Америка тоже там принимала... Принимала участие, участие Америка, да? Ну. В качестве кого? Не знаю, в качестве кого они там принимали. Кого? Чародея какого-то? Ну, в качестве кого Америка принимала участие в чеченских кампаниях? И как Америка принимала участие в чеченских кампаниях? Не знаю. А Донецк и Луганск мог бы отделиться без помощи России? пробовали делиться? Может быть. Ну, я не знаю. А зачем разбивать города украинские полностью? Убивать население мирное, насиловать женщин, мародерить? Ну, такое я не могу сказать, потому что ну, при мне такого не было. Может. Я понял. Вы горды, что вы русские? Ну, вообще, да. А чем? Вот чем гордиться русскому в 2022 году? Ну, вообще, ну, после, пусть будет последние за последние пять лет. Какие достижения России как страны? Вот чем вы гордитесь? Да, даже просто тем, что я, ну, просто русский, живу в России. И что? Ну. Но мне этого достаточно. Ну, хорошо. Вот просто то, что вы русский и живете в России, вы горды. Да. Вот просто так. Да. Я понял. А какие, ну, а достижения страны какие? Нет, а зачем достижения страны? Ну, то есть я живу так, Мне нравится в России, то есть. Но ну, если вам нравилось, зачем сюда лезли? Ну, я ж не сам лез, по приказу. Ну, своими дружбодами россиянами, да. не спорю, да. Но если все так зашибись в России, зачем лезть в Украину? Не знаю. Не знаю, не? Нет. Старлей и русская армия не знает, зачем лезет в Украину. Это как, знаете, как в полиции, да, забор, и там пошел краз яблоки, и тебя, типа, полиция словила. И спрашиваешь, зачем? Ты же говоришь, хотел там <laughs> яблоки, да, грубо говоря. А здесь целую войну заварили, и сидят на камеру говорят, я не знаю, зачем. Ну, не я же ее заварил. А вы, ну, то есть вы даже не понимаете, у вас как бы высшее образование, что вы часть вот всей этой системы. Вы в том числе ее заварили, потому что вы зашли в Украину. И вы здесь сидите на камеру и просто, извините меня за слово, бляете какую-то фигню. Не знал. Как сделать, завершить. Путина поддерживаете? Да. Поддерживаете, да? Да. Вот вопрос закрыт, Денис. Ну, вот правительство развязало, а вы поддерживаете Путина. Все прекрасно. И зашли в Украину. Такие, как вы, своей поддержкой Путина развязали войну в этой стране. И Путин вашими руками убивает мирных украинских граждан, солдат украинских и так далее. А чем нравится Путин? Я в жизни не буду отвечать. М? Не хочу отвечать. Боитесь ФСБ? Нет. А почему просто не хотите? Не хочу отвечать. М? Не хочу отвечать просто. Понятно, у нас интервью добровольное. Если не хотите, то не хотите.